নমস্কাৰ বন্ধুবৰ্গ চিডিপ আই আই টি বম্বে তৰফৰ পৰা মই আপোনালোকক এই স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই টিউটৰিয়েলে আপোনাক এটা স্পকেন টিউটৰিয়েল বা মুভি ক্লিপক কেনেকৈ এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জ্ঞান দিব ইয়াৰ বাবে আপোনাক লাগিব অডিঅ' ইনপুটৰ সৈতে এটা হেডছেট অথবা ষ্টেণ্ড এলন মাইক্ৰফোন আৰু স্পীকাৰ যাক আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ লগত সংযোগ কৰিব পাৰে উইণ্ডজ মুভি মেকাৰ মাইক্ৰচফ্ট উইণ্ডজৰ এটা উপাদান আৰু ই এটা এডিটিং ছফ্টৱেৰ যি উইণ্ডজৰ সকলো শেহতীয়া ভাৰ্চনত পোৱা যায় যেনে এম ই এক্স পি অথবা ভিষ্টা ই যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াক বিনামূল্যে ডাউনলোড কৰিব পাৰে W W W dot Microsoft dot com slash ডাউনলোডৰ জৰিয়তে উইণ্ডজ মুভি মেকাৰ ৰান কৰিবৰ কাৰণে আইকনটোত দুবাৰ ক্লিক কৰক ই এটা এম্পটি মুভি প্ৰজেক্ট আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখাব বাওঁহাতে আপুনি মুভি টাক্স পেনেল দেখিবলৈ পাব এই পেনেলত বহুতকেইটা অপশ্যন আছে প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে কেপচাৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি ইম্পৰ্ট ভিডিঅ' চাব অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব ইয়াত ক্লিক কৰক ই ইম্পৰ্ট ভিডিঅ' ডায়লগ বক্স খুলিব সেই ঠাইলৈ যাওক য'ত ভাষান্তৰ কৰিবলগীয়া ফাইল dot wmb আছে মই এই ফাইল সিলেক্ট কৰি ইম্পোৰ্টত ক্লিক কৰিছো এতিয়া ভিডিঅ'টো উইন্ডোজ মুভি মেকাৰত ইম্পোর্ট হৈ আছে এতিয়া ভিডিঅ'টো কালেকশ্যনছ পেনেলত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যদিহে ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে উইন্ডোজ মুভি মেকাৰে ইয়াক সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপছত ভাগ কৰে এই সকলোবোৰ ক্লিপ আপুনি কণ্ট্ৰল এ প্ৰেছ কৰি ছিলেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া ৰাইট ক্লিক কৰি এড টু টাইমলাইন অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰক ইয়াত ভিডিঅ' ক্লিপবোৰত টাইমলাইন এড কৰা হ'ল ভিডিঅ'ৰ কাষত থকা প্লাছ চিনটো ক্লিক কৰিলে আপুনি অডিঅ' টাইমলাইন অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব কোনো এটা ক্লিপ বাছি লৈ ৰাইট ক্লিক কৰি ছিলেক্ট অল অপশ্যনটো বাচক এনেদৰে আপুনি গোটেইবোৰ ক্লিপ একে সময়তে বাছি ল'ব পাৰে এতিয়া মেইন মেনুলৈ গৈ বাছি লওক ক্লিপ অডিঅ' আৰু মিউট এতিয়া আপুনি ভিডিঅ' ক্লিপবিলাকত আৰু কোনো ধৰণৰ মাত নুশুনে ভিডিঅ'ৰ কাষত থকা মাইনাছ বাটনটোত ক্লিক কৰক ফ্ৰেমহেডক লক্ষ্য কৰক যিয়ে টাইমলাইনৰ বৰ্তমান স্থানক বুজায় স্বাভাৱিকভাৱেই ই টাইমলাইনৰ আৰম্ভণিতে থাকে এতিয়া মেইন মেনুৰ টুলছত গৈ নেলেট টাইমলাইন অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰক ই আপোনাক নিৰিট টাইমলাইন স্ক্ৰীণলৈ লৈ যাব প্ৰথমে বাৰ্তালাপৰ বাবে এটা ইনপুট লেভেল ছিলেক্ট কৰক ইনপুট লেভেল ছিলেক্ট কৰাৰ সময়ত মিটাৰৰ ওপৰফালে ৰঙা ৰঙৰ ঠাই নোচোৱাকৈ এটা লেভেল ছিলেক্ট কৰক যিটো ইয়াক দ্বিতীয় লাইন হিচাপে চিন দিয়া আছে যদিহে লেভেলটো বেছি সৰু হয় তেতিয়াহ'লে কেপচাৰ্ড অডিঅ'টো শুনি পোৱা নাযায় আনহাতে কেপচাৰ্ড লেভেলটো যদি বেছি ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে অডিঅটো ডাঙৰ আৰু ব্যতিক্ৰম শুনা যায় আপুনি ষ্টাৰ্ট নেৰেশ্যন বাটন ক্লিক কৰি অডিঅ' নেৰেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে মাইক্ৰফোনৰ আগত স্বাভাৱিকভাৱেই কথা কওক কেনেকৈ ক'ব মই তাক এটা উদাহৰণৰ সৈতে দেখাই দিছো মই ইনপুট লেভেলটো এই স্থানত ৰাখি ফ্ৰেম হেডক এই স্থানত ৰাখিছোঁ কিয়নো আচল ভিডিঅ'টোৰ ৰেকৰ্ডিং ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট নেৰেশ্যন ক্লিক কৰিছোঁ বন্ধুবৰ্গ C D I I T বম্বেৰ তৰফৰ পৰা মই আপোনালোকক এই টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই টিউটৰিয়েলে আপোনাক কেম্প ষ্টুডিঅ'ৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব মই এইবাৰ তলব বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টপ নাৰেশ্যন বেটন ক্লিক কৰিছোঁ এটা কথা মন কৰিব যে আমি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি এই বাৰ্তালাপ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ মুভি মেকাৰে আপোনাৰ বাৰ্তালাপখিনি এটা অডিঅ' ফাইল হিচাপে ছেভ কৰিব পাব এটা ডায়লগ বক্স খুলিব য'ত এটা ফাইলৰ নাম আৰু ৰেকৰ্ড কৰা ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিবৰ কাৰণে এটা পাঠৰ নাম দিবলৈ ক'ব মই এই ফল্ডাৰ বাছি লৈছোঁ আৰু এই নাম দিছোঁ ছেভত ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগেই আপুনি অডিঅ' ফাইলটো এতিয়া অডিঅ' টাইমলাইনত দেখিবলৈ পাব আপুনি টাইমলাইনৰ ওপৰত যিকোনো এটা ক্লিপ বাছি লৈ সহজভাৱে সোঁফালৰ পৰা বাওঁহাতলৈ অনা নিয়া কৰিব পাৰে এতিয়া গোটেই কামখিনি এটা প্ৰজেক্ট হিচাপে ছেভ কৰিব পাৰে ছেভ কৰিলে সহজভাৱে এই স্থানৰ পৰা আপুনি বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰিব পাৰে কণ্ট্ৰল এছ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপুনি এটা ফাইলৰ নাম দিব লাগিব মই ইয়াক এই নাম দিছোঁ আৰু চেভত ক্লিক কৰিছো পৰৱৰ্তী সময়ত ফাইলবোৰ ইয়াতে ছেভ হ'ব ফাইলবোৰ ছেভ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়তো বাৰ্তালাপৰ সুবিধা ৰাখি আপুনি মুভি মেকাৰৰ পৰা আঁতৰি আহিব পাৰে অধৰুৱা কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ক্লিক কৰক ফাইল অপেন প্ৰজেক্ট আৰু আপোনাৰ অধৰুৱা হৈ থকা প্ৰজেক্টটো এটা কথা মনত ৰাখিব যাতে আপোনাৰ ফ্ৰেম হেডটো এৰিয়া স্থানতে থাকে তাৰোপৰি ডাবিঙৰ সময়ত মাজে মাজে ফাইলটো ছেভ কৰিবলৈও নাপাহৰিব গোটেই বাৰ্তালাপখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি মুভি বনাব পাৰে ইয়াৰ বাবে মুভি টাস্ক পেনেললৈ চাওক আৰু ফিনিছ মুভি অপশ্যনটো বাছি লওক তাৰ প্ৰথম option save to my computer বাছি লওক ই Save movie wizard dialog box খুলিব আপুনি ডাউট মুভিৰ বাবে এটা ফাইলৰ নাম আৰু এটা পাঠৰ নাম বাছি ল'ব লাগিব মই এই নাম দিছোঁ আৰু এই পাঠ ছিলেক্ট কৰিছোঁ নেক্সট ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত আপুনি আৰ্টবোৰ ফাইট কোৱালিটি বাছি লওক মই ইয়াক এটা উদাহৰণৰ সৈতে বুজাই দিম আপুনি যদি best quality for playback on my computer বাছি লয় তেন্তে এটা হাই কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' পাব কিন্তু ইয়াৰকৈ ডাঙৰ হ'ব বেষ্ট ফিটটো ফাইল চাইজ বাছি ল'লে আপুনি এটা লোৱাৰ কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' পাব কিন্তু ইয়াৰকৈ সৰু হ'ব আৰু ছেটিংছ অপশ্যনবোৰ বাছি ল'লে আপুনি অন্য ছেভিং অপশ্যনবোৰ পাব য'ত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিব পাৰিব গতিকে আপুনি বিচৰা ধৰণে বা আপলোড কৰিব খোজা ধৰণে ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিব পাৰে মই বেছ ফিট টু ফাইল চাইজ বাছি লৈছোঁ আৰু লগতে বাছি লৈছোঁ থাৰ্টি এম বি ইয়াৰ লগে লগে দেখা দিয়া মাত্ৰা হ'ল six forty by four eighty pixels আৰু ফ্ৰেমৰেটৰ মান হ'ল থাৰ্টি ফ্ৰেমছ পাৰ ছেকেণ্ড কিয়নো মই ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচৰা ফাইলখন এই মাত্ৰাৰে আৰু বনাব বিচৰা মুভিখনো একে মাত্ৰাৰে সেইকাৰণে মই এই অপশ্যনটো বাছি লৈছোঁ কিন্তু এইটোৱে ধৰা ধৰাবন্ধ নহয় আপুনি ইয়াতকৈ কম মানো ল'ব পাৰে যেনে ধৰক টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ লগে লগে দেখা দিয়া মাত্ৰাটো সৰু হৈ গ'ল মই আকৌ আগৰ মানলৈ অৰ্থাৎ থাৰ্টি এম লৈ ঘূৰি যাওঁ এতিয়া নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মুভিখন ছেভ হ'ব ফিনিছ ক্লিক কৰক আৰু উইণ্ড'জ মুভি মেকাৰৰ পৰা আঁতৰি আহক গতিকে Windows Movie Maker ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ এটা স্পকেন টিউটৰিয়েল বা মুভি ক্লিপক এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ নিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আপুনি জ্ঞান লাভ কৰিলে আশা কৰোঁ ই আপোনাৰ বাবে সহায়ক হ'ব ইয়াকে কৈ মই বন্দনাই C D I I T Bombay তৰফৰ পৰা চাইন অফ কৰিছোঁ ধন্যবাদ